Yo, what's up? Yo, yo, yo, what's up mga chong, mga chang? It's me once again. Let's go. It's a happy day mga chong. It's May 1 mga chong. Mabuhay sa ating mga manggagawa. It's Labor Day. Because napalower na yung quarantine mga chong sa araw ng Labor Day mga chong saktong sakto mabuhay sa ating mga manggagawa uh, karamihan sa kanila ay nakabalik na sa kanilang trabaho mga chong <laughs> mabuhay kayo mga manggagawa at happy happy happy mga chong ngayon po at ngayon po happy 1,000 subscribers na po tayo mga chong. We are already 1,000 subscribers mga chong. Maraming salamat sa mga sumuporta. <laughs> Solid mga chong. I'm here with my wife. Say hi to the vlog. At iikot tayo mga chong ngayon. Titingnan natin na medyo na lower na yung quarantine at back to work na yung ibang businesses at mga manggagawa kung marami ng tao let's go oh yan na binidyo ko na mindful lang, ay paglilaksi. Eh. medyo dumami na yung mga tao sa labas mga chong diba? Ayan, balik pasada na sila mga chong pero patuloy ang social distancing mga chong uh, limited ang mga sasakay isaan, dalawaan lang at patuloy ang wearing a face masks and sanitations mga chong uh, sa ngayon eh dito sa aming city ay zero case ng covid infection pero sa karatig na bayan eh meron na doon mga walo na yata